Eh, le demos un gran aplauso. Eh, Camila Gómez Gómez, del grado quinto. Saratilano Posada, del grado sexto. Sebastián Valencia Toro, del grado séptimo. Samuel Ospina Castellón del grado octavo. Cristian Jaramillo Orozco del grado noveno, Juan Gabriel Urrego Echavarría del grado décimo, Juan Daniel Tello Romaña del grado 11, a nuestro nuevo contralor Uberley García Londoño del grado décimo, y a nuestra nueva personera, Paula Andrea Valencia Zuluaga, del grado 11. A la personerita Luna Sánchez Marín, por favor. Eh, ella es la representante de transición del grado. De transición, de tercero. De Okay. Se nos había olvidado, no estaba aquí en la lista. Bien. Mientras hacen la imposición, entonces nosotros vamos a escuchar unas pequeñas palabras que voy a manifestar es con relación a la democracia. Es importante porque este acto es un acto democrático y es un acto de gobierno escolar en donde se debe tener en cuenta todos los fundamentos y donde nuestros estudiantes deben crecer con el concepto claro de que es democracia y que es participación. De acuerdo con García Mico, eh, la preocupación subyacente de los derechos del niño es procurar su desarrollo moral, y de la personalidad de acuerdo con el contexto cultural en el que crece, que permita un tránsito gradual de la heteronomía y la autonomía, lo cual a su vez garantizaría que los sujetos desarrollarán las características del ciudadano que requiere la democracia. Los derechos del niño no son una concepción, escúchese bien, los derechos del niño no son una concepción, ni una redundancia normativa. Son, por el contrario, un reconocimiento de su especificidad y de su importancia dentro de la, de la democracia. Bueno, escuchar estas palabras eh, y colocada la distinción, demos un caluroso aplauso a, esta, este representante Pueden sentarse.